қанша қызды мен ерекшесің сен ішінде мазалайды мені бір ой келсең еді келісімге сезіміңсіз сөзді бастап ұялттырма көп ішінде сөзіңді рас сезімдер рас ерекшемін топ ішінде қара қара қасың әдемі екен шашың сүймейді деп ойлама ал қаншадай жасың қара қара қасым ай жасасын сүйсең егер сен мені он сегізде жасым мен ғашықпын көздеріңе ерке сылдыр сөздеріңе сені жаным көрсем болды ұмытамын өзгені де қарақасың әдемі екен шашың сүймейді деп ойлама ал қаншадай жасың қара қара қасым айтшы сөздің расын сүйсең егер сен мені он сегізде жасым қанша қызды мен ерекшесің сен ішінде мазалайды мені бір ой келсең еді келісімге сезімің сіз сөзді бастап ұялттырма көп ішінде сөзіңде рас сезімде рас ерекшемін топ ішінде қара қара қасым әдемі екен шашың сүймейді деп ойлама ал қаншадай жасың қара қара қасым айтшы сөзің расын сүйсең қара қасым әдемі екен шашың қара қара қасым әдемі екен шашың қара қара қасым әдемі екен шашың сүймейді деп ойлама ал қаншада жасың қара қара қасым айтшы сөзің расын сүйсең